cando se decidiu eh, que esta piscina tiña que cumprir cos maiores índices de aforro enerxético era imprescindible, oxe, que estamos nunha situación dramática en Europa, non é que sexa eh, necesario unha obriga ética e moral. En marzo do ano 20, adotei a decisión de pechar esta, esta piscina, non? porque realmente era absolutamente insostible. En nove anos tiñamos unha perda de 1.400.000 euros. Concretamente no ano 19 tiñamos unha perda de 180.000 euros. Un concello de 5.000 habitantes é complicadísimo realmente poder tirar para diante con esas circunstancias. Grazas á Diputación de Pontevedra, a través do Repón, máis o Plan Concello, somos capaces de financiar esta importantísima reforma Non pode ser que teñamos equipamentos que teñan perdas de auga como ocurría nesta piscina, porque hoxe a auga é un ben escaso e, polo tanto, temos que ter compromiso co aforro e co cuidado. Dentro de nada, pois esta piscina poderá ser reinaugurada, poderá usar, ser usada polas veciñas e polos veciños da Cañiza e convertirarse nun modelo de como hai que facer as cousas agora no século XXI.